看我，准备，投进，耶！看我的，投进，耶！没有啦，没有进呀。哈哈，嗯，耶！没 <laughs> 有，你太远了。准备，投进，耶！ 我，准备，投进，耶！哎，没呀，换你呢？哦，差一点点吧。换你的。换我。好。好，准备。开始。投进。 我怎么跑过来呢？好踢球，少林足球。好，你要在这里玩啊？好，换你了。好。好，等你呀。等你。球，球。 这里还有一个彩虹溜滑梯耶，这可以爬山。哇哇，这里有一个彩虹隧道，哇，彩虹的山洞哎，哦，这是山洞哎。嗯，噔噔噔噔噔，那你怎么在里面睡觉啊？ 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嗯嗯嗯嗯，耶！有话题呀。